Hola a todos, soy Michelle, me encuentro arriba de Monserrate, la montaña que está en Bogotá, para los que no lo saben. esta montaña está situada a 3.150 metros de altura y la capital está más abajo a 2.800 metros. No olvidemos que Bogotá es la tercera capital más elevada del mundo, sabiendo que la primera es La Paz y la segunda es Quito. Entonces decidí ir a Monserrate para disfrutar el momento con ustedes y me encanta ir a esta montaña porque podemos todo lo que es Bogotá desde arriba, como lo podemos ver ahí. Podemos ver los rascacielos, las casas, los parques, podemos ver el estadio de fútbol desde aquí y muchas más cosas. Aparte de la vista me encanta ir para ver la, la iglesia que se llama Monserrate y muchos colombianos vienen también a ir a la iglesia o ver la vista Normalmente los domingos son como más o menos 20.000 mil colombianos que suben el camino para ir hasta acá. Desgraciadamente ahora mismo el camino está cerrado, entonces nos toca en teleférico, pero el teleférico también está muy bonito para ver, para subir esta linda montaña. Entonces, aparte de la iglesia me encanta estar aquí para comer la comida que es típica colombiana, como la bandeja paisa, el ajiaco, el, la gallina, picada, hay mucha comida muy colombiana y muy rica de arriba para que todas pueden venir como turistas como colombianos. Sí, porque no olvidemos que aparte de los colombianos hay muchos turistas que vienen cada, cada día a esta linda iglesia. Bueno, entonces los dejo y haré más videos en otras ciudades pronto como Cali, Medellín y la costa caribeña y otras partes también de Bogotá. Así que los dejo.